Es war einmal ein Hase, der hieß Augustin und lief unglaublich schnell. Wenn er so durch die Gegend lief und seine fixen Haken schlug, dann blieben alle Leute stehen, um Augustin zu sehen. Jetzt hier! Seht mal, wer da Wow! Seht mal, wer da Jawohl! Das ist wohl der genau. Augustin! das Land zu unterrennen und nochmal. Seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Jawohl, das ist wohl Ja. kannst schon eine Schleife. Cool, ich guck, wenn die fertig ist. Augustin der Flitzte sprang über manche Pfütze, aß gerne Rosenkohl. Lecker, jawohl. Doch kam der Gärtner angerannt, schon war der schnelle Hase weg. Der Gärtner stand im Rosenkohl und staunte gar nicht schlecht. Sieht mal wer da rennt. Sieht mal wer da rennt. Jawohl. Das ist wohl der Augustin. Das Naturteil von allen. Sieht mal wer da rennt. Sieht mal wer da rennt. Das ist wohl der Augustin. Das Naturteil kam einmal ein Jäger, ein dicker, fetter Jäger, Herr schlamm aus Düsseldorf. Ne, ja, oder aus Stuttgart. Da hat sich eine Jagd gekauft und wollte jetzt auf Hasen gehen. Da kam schon einer angerannt, Herr Schlamm hat ihn erkannt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. Nochmal. Sieht man, wer da rennt. Sieht man, wer da rennt. Ja, ja. Das ist wohl der Augustin. Jetzt, wo du es sagst. Jawohl. Oh, du bist schon sehr weit. Sehr schön. Augustin war stolz. Er trug die Nase hoch und einen Orden auch. Wow. Er wurde Landesmeister, gar im großen Zickzack-Dauerlauf und bei der Ehrenrunde sangen alle Menschen laut. Seht mal, Lehrer, seht mal, Lehrer, das ist wohl der August hier, das Naturtalent normal. Seht mal, Lehrer,